Halo guys, balik lagi di channel gue Chris kita channel GSL guys Sekarang gue nge-react Day 6 lagi guys Cuman bukan bawain lagu original mereka Melainkan mereka nge-cover Ini one of the best uh, Yang di-cover nih band gue favorit banget guys ini era-era awal 2000 kalau nggak salah guys ya ini One Republic yang judulnya Stop and Stare gue tau banget lagu ini karena gue pernah ngefans banget sama lagu ini di tahun berapa gue lupa ya intinya ini band favorit guys jadi di gue pengen tau versi Day6 diapain ya pasti warna vokal jelas pasti beda tapi aransemen gue pengen penasaran gue guys oke okay, sebelum kita uh, eh, react semuanya kita intro dulu guys Ceplok. Yes guys, ini gue udah buka. Bentar nih masih belum ke setting dia punya ini dia. Oke, okay, ini guys, Stop and Stare nih guys. Ini tahun 2016 mereka ngecover Juni 29 ya, tanggal 29 disaksikan lebih dari satu setengah juta orang, udah hampir lebih dari 1,6 malah ya guys. Ini nama like dari gua walaupun gua belum lihat. Ini dapat link dari kalian yang KBS nih guys. Kita istirahat dulu guys karena besok mereka mau comeback nih guys ya. Jadi gue pengen uh, vibe yang berbeda dulu mereka versi akustika nih guys ya di Stop and Stare nih guys. Oke, nggak ada informasi lain, kita langsung lihat aja guys. Satu dua, ceplok. Oke. Okay sambil ngopi guys. Oke. Okay. Di studio ya. Oke, okay, papa pakai gitarnya guys. Uh, ah, gue suka nih chord-chordnya uh, dia pakai open chord guys ya jadi lebih banyak strumming yang tidak membentuk chord uh, not apa balok ibu sebutannya anak dulu tuh chord balok guys <laughs> yang punya semuanya. ini cuma dia pakai open snare apa open open string guys ya dan dia pakai kapo guys next tengah nih guys Jadi mainnya di mana tuh? Dimulai sama Yangke, nice. Oke, okay, akustiknya bukan todong tapi direct guys ya. Jadi suaranya nih bedanya guys sebenarnya kalau direct itu suaranya suara preamp langsung dari todongan eh bukan todong nggak ditodong pakai mikrofon nih tapi langsung kayak pakai preamp guys ya jadi suaranya suara preamp dari uh, uh, dari gitar akustiknya which is sebenarnya kalau gue kurang favorit sama gitar uh, akustik di pakai preamp guys gue lebih suka uh, ditodong karena suara body lebih berasa. Dan pakai chorus ya pre itu ya. Gue denger suaranya. Martin nih guys ya. Papa kan? Ah ini ngebeatnya nih. Kayak gimana? Yes, balance-nya bagus balance bagus. Ini penempatan rada nggak biasa guys. Ya papa sebelah kiri kuping gua. Mungkin empat gua stereo kebalik tapi gua dengar papa di sebelah kiri kuping gua nih guys. Seharusnya jadi J dibuang ke kanan uh, si One Pill dia lebih uh, wide stereo uh, semua frekuensi diambil sama dia. Bass pasti tengah, drum pasti tengah walaupun overhead di uh, all stereo guys. Tone bassnya asik, dia pakai pick nih guys tapi soundnya kayak pakai finger nih guys Yes, pakai tangan. Ya, yeah, oke. Okay. Nah, lihat guys, gue pernah bahas gak guys ya. Ketika dia main di sweet spot, suaranya nggak terlalu pleng-pleng, bener gak guys? Sama dia pakai finger, suaranya akan lebih tone lebih bulat. siang Yangke suara dia di sini guys. Uh, bassnya. Tone drum enak. Stop and nice J. Oke, okay, J main uh, petikan biasa guys ya. Dan dia pakai overdrive. Kalau suara preamp uh, gitar langsung dari di boost dari uh, preamp gitar, suaranya nggak terlalu. Ini kayaknya dia pakai stompbox lagi guys, overdrive. Dan papa suaranya nggak terlalu respi guys ya. Ini suara aslinya dia mungkin kayak begini guys ya. Mungkin di Day6 ya teman-teman juga pernah bilang kan ya. Uh, dia merubah karakter jadi respi vokal begitu guys. Nice, suaranya clear di sini. Uh, falsete manis, falsete manis pecah suara pak asik si J ngambil nadanya setengah guys ya jadi ada bluesy di sini nih di sini nice pakai GoPro dia di gitarnya oh bassline gue suka teng teng dong nice frekuensinya manis sih suasana studio berasa banget guys Oh dia enggak dia dia dia mulai geser di bagian di verse 2 dia mulai geser ke bagian belakang nih yang guys. Makanya suaranya ada treble dikit, middle. Meng meng meng ya. Nice penjualannya gue suka. Selalu Day6 tuh ngebawain mereka tuh ngebawain lagu orang pun pakai soul guys ya. Jadi kita berasa dapat message lagunya guys. Nice banget. By the way One Piece nggak pakai nih guys ya. Pakai Kurzweil sekarang deh keyboardnya. Nice vokalnya. Tapi serius sih guys ya, di, di antara mereka semua nih guys ya, uh, eh, paling, paling vokal itu paling ciri khas tuh memang jujur ya guys, uh, si Pill guys. Nasal voice-nya itu, cempreng-cemprengnya dia guys. Nice, pici dikit gak apa-apa. Build up. Stop and... Nice ya papa berubah ya di sini ya vokalnya ya papa Yukero guys nice nice Be falset oh yes Oh papa yang setiap step and stare dipecah sama papa harmoni suara tiga di atas ya guys ya Nice Pakai delay juga ya guys ya Oke okay, oke. Okay. Operatornya lumayan iseng dikasih delay di situ. Jadi ah, lumayan uh, jadi nggak nggak nggak terlalu raw raw banget kayaknya. Gitu Kemix lah. Tapi tone bassnya gue suka banget. Yang kayak kemana-mana guys. Oke warna sendiri guys. Uh, uh. Yes. Uh. Wow, yang ke gue denger Adam Levine sedikit di bagian si Yangke di sini guys. Cuman dengan timbre warna vokal yang beda ya. Di sini. Wah, ini juga gitaris sebelah kanan. Ini berasa banget J banget deh. Ya. Nih. Wah, pakai delay deh. Seperlapan. Oke, angkat lagi. No. Jatuhin lagi. Oke. Okay. Nice. Ya gitarnya jelas ya, nggak ditodong ya uh, depannya. Dia pakai direct berarti guys. Dan gue suka warna open chordnya ini. Dikasih. Ini teman-teman kalau misalkan nanti nanya guys, dia pakai apa nih guys? Ini sebenarnya buat naikin satu nada dengan bentuk uh, chord yang sama guys. Jadi uh, cuman di next tengah, jadi ditambahin uh, kapo. Itu namanya kapo nih guys yang ada uh, mouse gua. Kapo sebutannya guys. Dia buat nambahin cuman biar tidak merubah bentuk chordnya ditambahin kapo. Padahal dia udah next uh, setengah nada atau nggak di chord yang di achieve sama si Sung Jin ini guys ya. Pakai delay juga nih ya, yang ke semua mikrofonnya. I see. Nice. asik ya. Gue suka aja guys. Uh, soundnya terdengar mentah, tapi ini gue nikmatin sebenarnya. Mentah-mentah yang terlalu nggak terlalu banyak di mixing. Ya kita sebagai sebenarnya sebagai operator engineer ya kita harus dapat source yang bagus. Gue udah sering bilang guys ya. Gue lebih suka sebenarnya cuman balance saya udah seru guys. Gue terlalu banyak EQ malah akhirnya ngurangin uh, fundamental EQ, eh, equalizernya juga guys. Jadi mendingan gue bikin segi, segimana mungkin gue bisa balance bagus, ya ini hasilnya guys. Jadi balance-nya udah bagus banget, enak banget. Jadi Sung Jin di kiri, uh, Jay di kanan, uh, eh, kiri di tengah sama Duwon sama Wonpil spread stereo. Tapi ini kayaknya blend pianonya nggak terlalu uh, terlalu keluar guys ya. Jadi gue nggak bisa dengar suara pianonya sebenarnya guys. Aduh guys, thank you banget guys. Ini gue nggak sabar banget guys. Besok kita bareng-bareng uh, react. Mungkin gue akan premier Negan Tropi nih guys. Wah gila, gue gak tau nih lagu yang pertama. Tapi teman-teman uh, mohon kasih linknya guys ya biar gue gak nyasar dan gue tahu lagu apa yang pertama kita harus react di lagu Tropi yang besok akan di uh, eh, premier nih guys ya dari channel JYP teman-teman mungkin bisa bantu nanti. Oke okay guys, thank you dulu. Sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe yang banyak guys. Biar gue makin sering reactnya guys. Thank you. Bye-bye.